तस पेरणीच वाढतंय बळ तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ हगन हे बघून दुश्मन जळ वर ढगाला लागली कळ जगह अपनी नहीं चलाते कहना मान लेना चाहिए अपने बाप का अजी हर जगह दादागिरी नहीं कहना मान लेना चाहिए अपने बाप का कोशिश करें कि हम ना बिगड़े वरना हुलिया बिगड़ जाएगा आपका Marked a location. कहां कहां कहां किसके पास है बंदा मेरे पास से मार नहीं पाया बंदा हाँ, हाँ। कार 98 अगर कोई स्नाइपर मिले तो M4 चाहिए किसी को M4 मेरे पास है अरे गाड़ी पर गाड़ी गाड़ी मार्क द लोकेशन मतलब Marked a location. कहाँ गया बंदा ऊपर सकती है ओ भाई तीन नंबर नॉक होने वाला है मार्क द लोकेशन भाई एक नंबर जाना तीन नंबर के पास बैठ बैठ बैठ बैठ जल्दी बैठ हाँ, जल्दी चलो आप आप आप आप ठीक है यार यहाँ पे एक और बंदा था वो कहाँ गया है यार इस पेड़ के पीछे था ओ भाई फ्लेयर चलाई गया तूने ओ भाई वॉच आउट अब बंदा इस साइड साइड वॉच आउट थे क्या फ्लेयर में जम के और ओके लेके तो जाओ ले चार नंबर एक बंदा लेटा हुआ है हाँ, हमारे सामने कहां पे एक तो एक ही फिर के नीचे मार कर मार कर मेरे पीछे आ सामने आ सामने आ चंद नंबर आया इधर गया रे साले एक लेटा था यहाँ पर आ गए ये गोली पड़ी थी ना मेरे पे गेट बंद करना रे Search for vehicles. Watch out! Marked a location. ना ना ये तो ये ये इधर से Get in the car. Let's go. हमारे पास आ हमारे पास आ चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो लेटा हुआ था साल वो बंदा कहाँ गया है तो वो एक और बंदा कहाँ गया है जिसको अपन ने नोट नीचे जाना था किसी आवाज आई नहीं है पाउस वातावरण बिना है ऊपर तो ऊपर आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे मेरे पास आ जाओ बस कार नहीं मुझे मुझे तो ये कौन फट के दे रहा है कहां पे कहां दे रहा है watch out Marked a location. सुमड़ी में चल सुमड़ी में चल बंद होते हैं वो गेट टूटे हुए हैं बंदा उतर मार्क द लोकेशन हां बंदा उतर एक फौजी फुडे फुडच्या बिल्डिंगला बंदा उतरला है चलो चलो वो वाला बिल्डिंग में चलो चलो गाड़ी आ रही भाई गाड़ी आ रही है गाड़ी आ रही है Enemy ahead. पड़ी है गुरुदा गाड़ी चल खोल दो गाड़ी चल ओ भाई कौन मर रहा है टिकड़ी टिकड़ी से हो जी समझ मार्क द लोकेशन यार देख के देख के चलो चलो चलो मुझे गाड़ी काट यहाँ पर ही रोको ना भाई तो बंदे यहाँ पर ही तो आएगा Watch out! Watch out! ऊपर से उनको मार रहा वो रहा स्मोक ना भाई आ जा आ जा दो दो दो दो दो चलो वो वहां पे ही था भाई जो ये स्मोक किया ये स्मोक किया एक गाड़ी लेके आओ भाई ए आ रहा हूं बहन चौथी दिन ना कुछ पूछो इंसान के आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा दो नंबर वहां दो बंदे मैं किसके पास एक नंबर आजा और वो इसको रिवाइव से जल्दी जल्दी जल्दी उसको दे दो ऐसा ओपन में नहीं जाते बच्चे तो फाइट लेने अरे दो दोनों तीन ना बैड तीन स्पॉट चार नंबर ऊपर में दो एक पर था उसको फिनिश कर अच्छा। दिया दो बंदे से पीछे से पर किया अरे अरे एक बंदा और था पेड़ के पीछे उसने मारा है हम्म हम्म हम्म मुझे लूटना था यार उसके पास क्या क्या है उसके पास प्लेयर है बिग टेक्स है मुझे एक एक तो चाहिए आपको अरे अरे तो ये भी कम है Watch out! मेरा लेग कर रहा है यार इतना क्यों लेग कर रहा है बात खातो कर पछाड़ा तो काय ठीक जो जो जो जो अरे जो जो भाई सुमित नायर जो बोलते भाई ओ भाई इसने तो सबको गुजर दिया bayraklı attıları. Пече, пече, пече, пече, пече, пече, пече. है चार नंबर चार नंबर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर क्या है देख के देख के चार नंबर देख के कूद गया वापस कूद गया हाँ ओ भाई ड्रोन आ गया मार दिया मार दिया मुझे जोन चला गया दो पीछे रहो पीछे रहो अरे बिल्डिंग में चला जाओ बिल्डिंग में चला जाओ सब दिख जाएगा खत्म इधर से आएगा bye bye tata goodbye गया ये गेट कौन कौन खोल बार बार यार तो दिमाग के से सीख स्पेसिफिक था हेल्प भाई ऊपर उठ जाओ ऊपर जाओ हेल्प नहीं जोन में जाना पड़ेगा पहले यार खैर जोन बहुत दूर है पैसा तो जोन है ओ भाई दो नंबर लो नो के क्या हां नो के आ जाओ आ जाओ अरे भाई मुझे पता नहीं था सॉरी <laughs> अरे यार वो गाय के चक्कर में रह गया यार जल्दी आ जाओ खत्म हो गया चलो छोड़ दो हो गया यार चलो चलो चलो चलो जोन में चलो एक नंबर दो बंदे और तो बचे दो बंदे बचे वो वो का ही यार अपना नंबर ही नहीं मैंने बोला था ना बंदे आप गिनी गिनी है ओपन में मत जाओ पास से रहो घर के अंदर गेट करके नेट अरे वापस आ गए अरे यार एक नंबर रुको अरे भाई ये चार नंबर चला जा दो, दोनों एक साथ जा दोनों एक साथ जा आ जा हाँ। चार नंबर आ जा Not bad. Awesome. awesome. अभी एक बंदा और बचा है इसने प्लेयर चलाई गया हां बिली फॉर्म अप ऑन मी इस गाड़ी के पीछे देखना हां नहीं नहीं या या पर और और और वो पीछे पीछे पीछे यार दिख गया दिख गया बंदा दिख इधर है मार करो मार करो ये ये पड़ा क्या गुंडा बनेगा रे तू We are the best. मुझे तो आज एक ही किल मिला अभी नंबर बढ़िया चला ठीक है एक नंबर बैड बॉय हेलो एक number Se la que el actor.